बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा वो पान पराग नहीं वो स्केच आर्टिस्ट पराग है बिल्ली ठंडा लेके यही नहीं अभी और सुनिए भाई ये लाइन आपको शोभा नहीं देती <laughs> तेरे को किसी बने में छोड़ा मेरे को लाइन नहीं देती यार सीन है ये जामुन का झाड़ तेरे को इधर किसने छोड़ा रे चली ना तेरी भी जली। अबे मनहूस काले मुंगूस थर्ड ग्रेड विलन बस कर oh, no.